Для кого-то я стану не тем. Мне часто говорят, что ты бездушный, как манекен, Сань. Отпусти себя на волю Но я хочу, чтобы мои песни все считали болью И Я сдохну молодым, сука Я залупаюсь, я на жизнь опять и смерть моя заходит без стука Я думал, что поменялся и перестал быть ранимым Но вдохновляет на текста меня все to discuss life sooner